Tarjeta de crédito. Credit card. Cajero automático. Automated teller machine. Hipoteca. Mortgage. Solicitar un préstamo. Ask for loan. Caja fuerte. Safe. Deuda bancaria. Banking debt. Comisiones del banco. Bank commissions. Sacar dinero. To take money out. Atraco a un banco. Bank robbery. Cuenta bancaria. Bank account. Saldo de cuenta. Account balance. Sucursal. Branch office. Tarjeta de débito. Debit. Retire su tarjeta. Remove your card. Inserte su tarjeta. Insert your card. Retiro de fondos. Withdrawal of funds. Saldo insuficiente. Insufficient balance. Transferencia bancaria. Wire transfer. Impuesto. Tax. Cuenta de ahorro. Savings account. Tasa de interés. Interest rate. Asesor financiero. Financial advisor. Fondos insuficientes. Insufficient funds. Tasa de cambio. Exchange rate.